E, bu kitabın müəllifi Muhammed ibn Əhməd Əl-Cəmaili e, İbn Əbdülhədi adı ilə e, məşhur olan bir alimdir. Hicrətin 744-cü ilində dünyasını dəyişib, e, təqvalı alimlərdəndir, məhşur və e, elmi ilə, hədis elmində olan elmi ilə məşhurdur. Bu kitab e, hədis elmindən, hədisləri özündə cəm eləyən bir kitabdır və hədislər, bu kitabda hədisləri şəriə əhkamlar üzərində qurub müəllif və bu kitabın e, müqəddiməsi barəsində e, biraz danışmaq istəyirəm. İlk öncə kitabın adına gəlsək, Muharrar fil hədis, yəni hədis elmində araşdırmalar ilə e, yəni hədisi möhkəmlətmək, e, hədisi gözəlləşdirmək, yaxşılaşdırmaq anlamına gəlir. Və bu hədis e, ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, hədis elmi ən gözəl, ən şərəfli elmlərdəndir. Çünki bununla sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dinini öyrənirsən, onun sünnələrini öyrənirsən, hansı ki, uca Allah bu ümmətə onu peyğəmbər olaraq göndərib. Hansı ki, bu din e, onsuz mümkün deyil. Dinin iki təməli var: Quran və sünnə. Quransız sünnə, sünnəsiz Quran e, yerinə yetirilməz. Yəni Quran olmasa sünnə kifayət deyil, sünnə olmasa Quran kifayət deyil. Çünki Uca Allah özü bizə əmr eləyib. Buyurub ki, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peyğəmbəriniz sizə nəyi əmr edirsə, onu edin, nəydən çəkindirirsə, ondan çəkinin. Eləcə də başqa ayələrdə Uca Allah bizə Ya eyyühellezine əmənu ati'ullaha və ati'ur rasul. Ey iman getirənlər, Allaha və Rasuluna itaat edin deyə əmr edir. Və e, Peyğəmbərin sözü də öz sözü deyil. Peyğəmbərin hədisləri də öz hədisləri deyil. Bunlar hamısı Uca Allahın ona vəhiy etdiyi kəlamlardır. Necə ki, e, Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّ يُوحَى o öz havasından, öz nəfsindən danışmaz. Onun danışdığı Allah tərəfindən olan bir vəhidir. Eləcə də Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan gəlir ki, e, o bu hədisi eşdir. E, Allah qaş alan və aldıran qadınlara lənət etsin. Bu hədisi eşdir. Və deyir ki, Allahın kitab öz kitabında lənət etdiyinə nəyə görə mən lənət etməyim? bir qadın Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, mən Quranı başdan axıra kimi oxumuşam, amma orada sənin dediyi tapmamışam. Yəni Allahın e, qaş alan və aldıran qadınlara lənət olmasını eşitməmişəm, görməmişəm. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, əgər sən Quranı oxusaydın, bu ayəni oxuyub bilərdin ki, Uca Allah bizə bunlara əmr eləyib. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah, Peyğəmbər sizə nəyə əmr edirsə, onu edin, nəydən çəkindirirsə, ondan çəkinin. Bu hədisin, bu ayənin altına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bütün sünnəsi daxildir. Yəni sən əgər bu ayəni oxusaydın, bilərdin ki, sünnədə Peyğəmbərimiz nəyi əmr edibsə bizə, onlar bizim üçün hökmdür. Eləcə də sünnə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri bizim üçün, yəni Qur'anı təfsir edir. Quran e, sünnəsiz Quran mümkün deyil. Misal olaraq namazı Allah Quran-Kərimdə bizə əmr edib. Amma necə qılmasını bizə əmr etməyib Quran-Kərimdə. Amma peyğəmbərinə əmr edib ki, necə qılmaq lazımdır və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə necə qılmaq lazımdırsa sözü ilə və əməli ilə göstərib. Və sünnə də elə budur. Sünnə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü əməli və iqrarıdır. Eləcə də əxlaqıdır. Yəni sözü dediyi sözlər, ə, e, əmr etdiyi, qadağan etdiyi sözlər, ə, e, əməli öz əməli ilə etdiyi, qıldığı namazlar, göstərdiyi namazlar, e, verdiyi zəkatlar, sədəqələr, tutduğu oruclar və iqrarı da onun yanında hər hansı bir əməl olunubsa, ona e, inkar etməyibsə, bu da onun iqrarıdır. Yəni o əmələ iqrar edib, o əməlin batil olduğunu buyurmayıb. Bu da onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm batilə susmazdı. Batilə susmadığına görə susubsa hansısa bir əmələ, o da sünnədir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əxlaqı da e, bizə sünnədir, davranışları, onun həyatı da bizə sünnədir. Və qardaşlar bilmək lazımdır ki, e, hədis elminin ən aşağı fəzilətini götürsək, hədis elmi öyrənməyin ən aşağı fəzilətini götürsək, burada hər hədisin hədis çəkilən vaxtı, oxunan vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adı çəkildikdə sallallahu əleyhi və səlləm, yəni ona salavat getiririk. Və kim də hədisdə gəlib ki, kim də peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə salavat deyərsə, Allah ona 10 on dəfə salavat deyər. Yəni Allah Subhanahu taala onu tərifləyər, 10 dəfə tərifləyər. Ona görə də ən az fəzilət hədis elmində bu ancaq hər hədisdə eşitdiyim bir salavatdır. Ondan başqa bu hədis elminə, bu məclislərdə olan vaxtı, bu dərslər dinləyən vaxtı rəhmətin bürünməsi, e, mələklərin əhatə etməsi, sükunətin nazil olması, Allahın səni e, mələklər arasında tərifləməsi, eləcə də e, elm öyrənən üçün, elm alim üçün mələklərin qanadların onun, e, onun üçün yerə sərməsi və eləcə də e, bütün məxluqatın onun üçün Allahdan bağışlanma dilə, diləməsi, hətta dənizdə olan balıqların, e, yuvasında olan qarışqaların belə e, elm öyrənənlər üçün Allahdan bağışlanma diləsi, bu, diləməsi bunlar hamısı bu elm öyrənməyin, hədis öyrənməyin fəzilətlərindəndir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini öyrənməklə insan Allaha ibadət etmiş olur. Çünki o Allahın dinini öyrənir və onu insanlara yaymaq istəyir. Çünki sən Allahın dininin, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini öyrənən vaxtı özünü bidətlərdən, xurafatlardan qorumuş olursan. Çünki bütün xurafatlar hamısı sünnədən uzaqlaşmaqla olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolundan uzaqlaşmaqla olur. Özündən əlavə hədislər uydurmaqla olur. Əlavə ibadətlər uydurmaqla olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, kim bizim bu dinimizə əlavə edərsə, o ondan qəbul olunmaz. Beləcə də başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir yenilik bidətdir. Hər bir bidət zəlalətdir. Hər bir zəlalət cəhənnəmdə oddur. Allah qorusun. Və qardaşlar, alimlər e, hədis elmində çoxlu kitablar yazıblar. E, onlar İmam Əhməd, İmam Buxari və Müslim, Abu Davud, Nəsəi, Tirmizi, İbn Məcə, İbn Xuzeymə, İbn Hibban və başqaları. Onlar hədis elmində çoxlu kitablar yazıblar. Və bunlardan sonra gələnlər belə hədis elmində kitablar yazmağa çalışıblar. Bəzi alimlər Abdülqani Əl-Məqdisi kimi, hansı ki 600 Hicrətin 600-cü ilində dünyasını dəyişib, o Ömdətül Əhkəm adlı kitab yazıb Hansı ki orada Buxarı və Müslimdə olan səhih hədislərin, e, Buxarı və Müslimin ittifaq etdiyi səhih hədisləri hamısını bir yerə yığıb. Bu şəriə əhkamlar barəsində hədisləri ora cəm eləyib. Beləcə də ondan sonra gələnlər e, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin babası Abdüssələm İbn Teymiyyə kitab yazıb e, Əl-Muqtənə e, Əl adlı kitab yazıb e, hansı ki o hicrətin 752-ci ilində dünyasını dəyişib. Ondan sonra gələn e, alimlər İbn Dəqiq Əl-Eyd o da Əl-İlməm kitabını, yaz, kitabını yazıb. O da e, hansı ki alimlər buyururlar ki, bu kitab, yəni Muharrar kitabı, hansı ki İbn Abdülhədi Rəhməllahın yazdığı kitab, e, İlməm kitabının müxtəsəridir. Onu ixtisar eləyib e, bura yazıb. E, və eləcə də ondan sonra da e, İbn Həcər rahimehullah e, Buluğul Məram kitabını yazıb. Hansı ki İbn Həcər rahimehullah ilk öncə bu kitabın şərhini başlayıb, sonra özü müstəqil kitab yazmağa başlayıb. O da Buluğul Məram və Buluğul Mərama hədislərinə baxsaq, hamısı bu olan hədislər kimidir? Demək olar eyni hədislərdir. Sadəcə orada çox ixtisar edərək yazıb. Yəni bablara uyğun, fəsillərə uyğun e, hədislər hədisdə olan o hissəsin qeyd eləyib. Uzun hədisi tam şəkildə yazmayıb. Amma burada e, ümumi ixtisar olsa belə hədisin bu kitabda hədisin e, raviləri haqqında danışıb, hədisi kim rəvayət edir o haqqında danışıb, e, Ondan sonra hədis elmi barəsində, yəni bu hədis barəsində alimlərin cərh və tədil babından nə dedikləri barəsində danışır. Ora öz əlavələrini edib, öz sözlərini qeyd eləyib, öz fikrini qeyd eləyib. Ona görə də bu bu kitab, Muharrar kitabı e, hədis elmində hədis e, öyrənənlər üçün, hədis əhli üçün çox e, möhtəşəm və gözəl bir kitabdır. E, İbn Əbdülhədi rahimallahın özü haqqında danışsaq, adı Muhammed ibn Əhməd Əl-Cəmaili e, İbn Əbdülhədi adlı ilə məşhur, məşhurdur, Əl-Məqdisi. E, o e, çoxlu kitabları olub, çoxlu e, az yaşı olmağına baxmayaraq, yəni hicrətin e, 705-ci ilində dünyaya gəlib, amma e, 705-ci ilində dünyaya gəlib, və 39 yaşında dünyadan köçüb. Dünyasını dəyişib. Bu 39 ildə 5 kitab yazıb. Onlardan ən e, məşhuru isə bu kitabdır. Hansı ki 700-cü e, ildən, 7-ci əsrdən, yəni 14-cü əsrdə kimi 7 əsrdir bu kitabı alimlər istifadə eləyir və bunu e, öz rəflərində, öz kitabxanalarında faydalı olaraq istifadə eləyir. E, az ölmə, ömrü olmağına baxmayaraq insanlara, müsəlmanlara çox fayda verib dünyasında işdi. Və uşaq yaşlarından İbn Əbdülhədi atası onu elmə yönləndirib və böyük alimlərdən elm alıb e, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin şeyxindən belə elm alıb e, və Şeyxülislam İbn Teymiyyənin özündən elm alıb, eləcə də e, Mizzinin özündən elm alıb, hansı ki onlar böyük alimlər sayılır. E, Şeyxülislam İbn Teymiyyədən əq əqidə, mənhəc, e, dəvətin üslubu, elmlərini alıb, Mizzidən e, yəni hədis elmi barəsində hədislərin zəif, e, qüsurlu olan yerlərin də olan e, səhihləşdirmək, zəifləşdirmək barəsində elmlərin alıb və böyük e, alimlərdən olub. Baxmayaraq ki, İmam Mizzi rahimehullahdan elm alıb, İmam Mizzi rahimehullah İbn Əbdülhadi haqqında buyurur ki, mən hər dəfə onunla qarşılaşan vaxtı ondan elm götürərdim. Eləcə də e, İbn Əbdülhadi rahimehullah barəsində e, İbn Kəsir rahimehullah danışıb, onun alim, necə güclü alim olması barəsində danışıb. Eləcə də İmam Zəhəb rahimehullah onun haqqında danışıb və buyurub ki, e, o mənim haqqımda yazsa belə mən ondan çox faydalandım. Və eləcə də İmam e, İbn Rəcəb rahimehullah e, onun haqqında deyib ki, o fəqih olub, mühəddis olub və hədislərində mutqin olub, güclü olub. Və bu da onun fəzilətinə davet eləyir. Hicrətin 744-cü ilində vəfat eləyib və e, 39 e, yaşına yaşı olmağına baxmayaraq çoxlu faydalı elmlər qoyaraq gedib. E, bu kitab haqqında danışmağa gəldikdə isə kitab necə ki dedik, müəllif rahimehullah özü müqəddiməsində buyurur ki, e, bu kitab bütün e, hədisləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn şəri ehkamları toplayan hədisləri özündə cəm eləyib, cəm eləyərək bir müxtəsər olaraq yığıb, onu məhşur e, hafiz, etibarlı alimlərdən götürüb, necə ki İmam Əhməd, Buxari və Müslim, Abu Davud, İbn Məcə, Nəsai, e, Tirmizi, İbn Xuzeymə, İbn Hibban, Hakim, eləcə də Beyhəqi rahmehullah dan götürüb. Və bu kitabda e, hədisləri səhihləşdirib, zəifləşdirib, bəzi raviləri haqqında cərh və tədil babından e, bəzi sözlər deyib və bu kitabı e, müxtəsər olmağı üçün çalışıb və sözləri gözəlləşdirib və onu hamısını bu kitabı e, alimlərin öz vaxtında yaşayan, öz əslində yaşayan alimlərin kitabları yazdığı bir e, şəkildə yazıb, bablar üzərində yazıb. E, kitabda, kitabın özündə harda ki muttəfəqun aleyh deyibsə, orada Buxara və Müslimin e, e eyni ləfzdə ittifaq etdiyi hədisləri qeyd eləyib və orada bəzi əsərləri, sahabələrdən olan əsər, əsərləri də qeyd eləyib. Bu özünün müqəddiməsi idi. E, kitaba özünə girişindən öncə bilmək lazım ki, qardaşlar, hədis elmi necə qeyd elədik, e, çox gözəl bir elmdir ə, hədis elminin bəzi istilahları barəsində ə, qeyd etmək istəyirəm. Onlardan da səhih hədis nədir, zəif hədis nədir ə, və həsən hədis nədir? Bunlar barəsində danışmaq istəyirəm. Hədis ə, yəni ümumiyyətlə hədis özü ə, mühəddislərin sözü ilə götürsək, ə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə kimi ə, uzanan bir sözdür. Yəni bizim dediyimiz hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatırsa, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözüdür. Yəni hədis özü iki yerə bölünür. Bir var hədisin isnadı, bir də var mətni. İsnadı e, filan kəs peşmankəsdən, o ondan, o da ondan rivayət etdiyi bu isnaddır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, misal olaraq sağ əlinlə yeyir, şeytan sol əli ilə yeyir. E, bu kəlmə isə hədisin mətnidir. Hədisin isnadının səhih olması mətnin səhih olmasına dəlalət etmir və yaxud mətnin səhih olması isnadın səhih olmasına dəlalət etmir. Və ya başqa bir tərzdə desək, hədisin isnadının zəif olması hədisin mətninin səhih zəif olduğunu olduğu demək deyil. Ola bilsin bu isnad zəifdir, amma mətn özü səhih ola bilər. Çünki başqa isnadlarla e, səhih rivayətlər gələ bilər. Eləcə də mətn Ona görə də səhih hədis var. Bu da e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə kimi uzanan, bitişik isnadla gələn, qırıq olmayan və e, səhih ravilərdən, yalançı olmayan səhih ravilərdən hamısının da bir-birindən səhih rivayətlərlə, yəni eyni şəxslərdən, yəni özü kimi e, hədisdə, e, elmdə və hifsdə güclü adamlardan götürülən hədisdir. Həsən hədisə gəldikdə isə Həsən hədisin mərtəbəsi səhih hədisdən bir mərtəbə aşağıdır. Yəni ola bilsin orada ravilərdə e, alimlərin bəzi sözləri olsun ifsinin zəifliyində. Amma bu o demək deyil ki, zəifdir, həsəndir. E, amma zəif hədisi isə bu artıq ya sənədinin qırılıb, ya hədisin ravilərində zəiflik var və ya e, kəzzəbdir, yalancıdır, uydurma hədislər uydurulur. Bu cür e, növləri var. Və səhih e, hədis ola bilsin ki, e, özü özlüyündə səhih olsun və başqasının səbəbi ilə səhih olsun. Və həsən də özü özlüyündə həsən olsun və yaxud başqasının səbəbi ilə həsən olsun. E, zəy Həsən özü özlüyündə Həsən olan necə ki bayaq qeyd elədik, səhihdən bir qism aşağıdır. Amma başqasının səbəbi ilə zəif ə, e, Həsən olan hədə, hədis misal olaraq 3 dənə zəif hədis var. Hansı ki zəifliyi çox şiddətli zəiflik deyil. Onlar 3 zəif hədis e, hədisi həsən edir həsən li qeyrihidir. Başqasının səbəbi ilə olan həsən. Yəni bu da bu hədisdə 3 dənə zəif hədis gəlibsə, deməli onu qəbul etmək olar. Onu istifadə etmək olar əməllərimizdə. Eləcə də 2 e, iki dənə və yaxud 3 dənə həsən hədis gəlibsə, bu da e, səhih li qeyrihi olur. Yəni başqasının səbəbi ilə səhih olur. Yəni özü özlüyündə səhih deyil, amma e, hə, həsən hədislər çox olduğuna görə bu özü də səhih sayılır. Bir qism səhihdən aşağı olur. Beləcə də qardaşlar, e, hədis elm, bu kitabda olan hədislərin tədqiqatı ilə bağlı bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu kitabda çox gözəl, e, çox maraqlı hədislər qeyd olunub və hədislər barəsində də e, müəllif rahimullah hədisləri elə tərtib edib ki, e, həqiqətən insan oxuyan vaxtı çox həvəslənir, çox maraqlı gəlir. Misal olaraq bu hədisdə e, müəllif rahimullah elə tərtib edib ki, e, burada hədisin ravilərin tam, bəzən tam şəkildə qeyd edir. Misal olaraq deyir ki, filankəs filankəsdən, o da filankəsdən, o da Əbu Hüreyrədən, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edir ki, belə-belə. E, belə hədisləri bu cür qeyd etdiyi zaman müəllif bildirmək istəyir ki, bu hədisin ya ravilərində zəiflik və yaxud alimlərin nəsə sözü var, nəsə bu ravilər haqqında cərh və tədil babından nəsə bir sözü var və ya bu hədisin məhd, e, bu hədisdə elə bir məsələ var ki, o ravilər orada məzəli bir hadisə olub və yaxud maraqlı bir hadisə olub. Misal olaraq e, bir hədisdə gəlir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni tabeyindən gəlir, sah sahabədən gəlir, sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlir ki, e, o e, e, malı yığıb saxlamağı e, qadağan etdi. Yəni alıb yığıb saxlayırsan, bahalaşmağı gözləyirsən, sonra satırsan, bunu qadağan edib. Amma e, bu hədisi rav rəvayət edən tabein özü malı yığıb saxlayardı. Ondan sonra neçə müddət sonra onu satardı. Deməli burada maraqlı bir hadisə var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan etdiyi vaxtı o tabiin özü o hədisi rivayət etdiyi halda malı saxlayırsa, deməli burada fikri bir məsələ var. Deməli, malı yığıb saxlamaq o vaxt qadağandır ki, nə vaxt ki insanlarda qıtlıq və bahalaşma yaranırsa. Amma qıtlıq və bahalaşma olmursa, o zaman onu saxlaya bilərsən. Alim də bunu əməl edib. Başqa bir misal gətirək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə hədis gəlir hansı ki hədisi İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, saqqalınızı uzadın, bığınızı qısaldın. Yahudilərə müxalif olun. Hədisi rivayət edən İbn Ömər radiyallahu anhu özü saqqalını 4 barmaq tutub ondan artıq olanı kəsərdi. Deməli bir qayda var ki, hədisi rivayət edən o hədisin fikrini başqalarından daha gözəl bilir. İbn Ömər radiyallahu anh hədisi rəvayət edibsə, deməli başqalarından gö daha gözəl bilir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada qəsdi nə idi? Yəni e, uzatın, yəni müəyyən miqdar, miqdarda uzadın, ən azı 4 barmaq, ondan sonra kəsə bilərsiniz necə ki, bəzi sahabelər bunu əməl etmişdi, eləcə də İbn Ömər. Belə maraqlı məzəl hadisələr var bu hədisdə. Eləcə də danışıb bu hədisin isnadı barəsində və özü də e, o hədisdə e, nəsə ixtilaf varsa qeyd eləyib, e, o hədisdə hansısa alimin sözləri varsa qeyd eləyib, səhih və ya zəif olduğun özündən yox, özündən qabaqki alimlərin sözün getirərək qeyd eləyib e, və bura yazıb, hətta öz fikrini də bura qeyd eləyib. Allahdan istəyirəm ki, Allah faydalı və bərəkətli etsin. Bunu bizim dünya və axirətimizdə e, əməllərimizin qəbul olacağı, ucalacağı bir mərtəbəyə çatdırsın, bizdən bunu bu əməli qəbul etsin və insanlardan da bunu faydalı olmağa, fayda əldə etməyə nəsib etsin. Burada tamamlayaq. İnşallah gələn dərsdə birinci hədisdən başlayaraq davam edəcəyik. Subhanakallahumma bihamdik və əşhədu an la ilaha illa ent və əstəğfiruka və etûbü ilayk.